Kasim, së... Çka ke mos respekt, së nuk që me si? Nga këtu dahen rrugët tona, ishte knaqësi për tanë atë infuzion që e kom marrë, për atë energji t'bukur që ma keni jepë. Gjyla! Po ku i ke? Po të nësis? Shqit që ka shtu nga? Qysh s'i ke gjetë? A thash mirë, lëpi mirë nër dyshek? Ku i ke lënë paret? S'pe di, oj... Kqyr, unë e në spital kesh, po nuk kesh që jom budallë. Paret ku i ke lënë? Një, një. Një e gjys. O, shes, baba për hajr, o, lokum. Po shpia jem është të shes. Po n'qat shpi kam le.